Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT pada kesempatan dan waktu ini Perlu kita ketahui bahwa Di antara sebab kita kena gangguan jin atau setan Itu ada sembilan sebab yang kami ketahui Di antara salah satu sebabnya adalah karena ada jin nasab atau jin turunan Jin nasab atau jin turunan ini bisa masuk ke dalam diri kita dan dalam kehidupan kita sehingga dia menyertai kita hari-hari atas suatu waktu dan jin nasab ini terkadang dia tidak selalu masuk ke dalam tubuh kita tetapi dia mengawasi kita dan dia akan datang ketika kita panggil namanya itu nah, jin nasab ini ini sangat berbahaya sekali ini kejadiannya ataupun kenapa ada jin nasab ini pertama mungkin dahulu nenek moyang datuk kita kakek kita atau saudara kita pernah jadi dukun besar jadi dukun hebat nah sekarang nenek atau kakek kita atau moyang kita tadi itu sudah meninggal dunia nah ketika meninggal dunia jinnya tidak ikut ke dalam kubur itu jinnya tadi yang menyertai kakek atau nenek moyang kita tadi itu tetap saja hidup maka ketika suatu saat diperlukan artinya tidak suatu dia ingin minta dipelihara lagi dijaga lagi maka dia berdatangi anak keturunan tadi dan dia akan mencari siapa di antara anak keturunan tadi yang dianggap paling berilmu paling mudah di apa dia dipengaruhinya dan mudah dikenal banyak orang itu kemudian paling berilmu mudah dikenal banyak orang dan mudah memberi pengaruh kepada orang dan mudah dikenal oleh banyak orang. Pamannya dalam seperti ini ketika dia sudah meninggal dia minta diwariskan dari ilmu-ilmu pendukunannya tadi, ilmu-ilmu sihirnya, ilmu-ilmu yang menyesatkan tadi termasuk ilmu pengobatan. Sehingga tidak salah suatu saat itu ada anak keturunan kita itu menjadi dukun atau menjadi orang hebat itu. Baik dia masih kecil atau sudah besar atau sudah dewasa tanpa sekolah, tanpa belajar ilmu, dia jadi dukun hebat. Sehingga jadilah dia dukun terkenal. Cara jin mendatanginya banyak cara. Memang melalui kesurupan kadang itu. Sehingga minta dipenuhi hajat atau keperluannya. Itu melalui kesurupan. Ada melalui mimpi. Dia melalui mimpi kadang itu menyerupai seorang kiai besar. Ya, kiai yang hebat, ulama besar pakai surban. Ada kuning, hijau atau putih surbannya dan mendatangi dia memberikan sesuatu ayat kadang tu atau bacaan itu dan dia menyatakan ini akan membantu saudara jika saudara ingin dilindungi, disegani, ditakuti ataupun jadi orang hebat maka gunakan ayat ini, bacaan ini sehingga dengan bacaan itu, itulah awal bahwa jin itu dah masuk ke dalam diri kita daripada jin turunan tadi nah ketika kita sudah memulai dan mengamalkannya itu dan diketahui mulai beberapa orang, itu akan menyebar itu menyebar kepada sekian orang oh si anu atau si A si Pulan telah jadi orang hebat bisa mengobati orang bisa menyelesaikan masalah orang nah nah hal seperti ini membuat orang terkenal akhirnya orang berdatangan berdatangan padahal dia sendiri hanya dapat ilmu melalui mimpi tadi baik itu untuk pengobatan menjadi kekuatan dan pada kesempatan itu juga semua ilmu-ilmu yang dari nenek moyang tadi kakeknya tadi itu akan mulai masuk berguyur-berguyur ke dalam tubuh yang bersangkutan. Jadilah seseorang tadi menjadi dukun hebat. Maka tidak salah mama kita temui ada seorang anak kecil kadang tu yang dikenal menjadi dukun cilik. Sekolah tidak sama tidak belum tidak tiba-tiba jadi dukun cilik menjadi orang terkenal dan banyaklah orang pada berdatangan dan ini salah satu cara jin setan menyesatkan orang sehingga banyak dengan asbab dukun ini tadi jin nasab ini orang tersesat orang jadi percaya orang jadi syirik mendatanginya minta berkah, minta ilmu, minta pengobatan, minta jimat. Ini inilah pula daripada jin nasab atau jin turunan minta tihara. Kemudian ada pula yang kedua, jin nasab ni mungkin nenek kakek kita dulu punya ilmu yang hebat, ya, jadi orang hebat sehingga dia ke mana-mana pergi satu tempat dengan waktu yang cepat pergi satu tempat dengan waktu umpama yang singkat atau umpama dia satu tempat dalam rangka untuk supaya orang segan, orang ditakuti atau kena untuk penjagaan diri maka dia memelihara rajin. Ya. dia memelihara rajin ini dan jin ini akan menyertai dia ke mana-mana ha. dia akan menyertai dia ke mana-mana dan ketika dia butuh maka cukup dia menyebutkan namanya saja memanggilkannya itu atau dengan cara memanggil nenek moyangnya ya nenek moyang dia panggil siapa nenek moyang yang bawa maka dipanggil nenek moyang tadi maka dia akan datang ini dalam bentuk seperti jin akuan hari mau ada ada buaya ada beruang sebagainya dan ini inilah jin jin tu nasab dalam bentuk akuan namanya sehingga orang memelihara menjaga ini jin dalam bentuk bahasa kita akuan nah ketika akuan ini dipanggil maka dia siap membantu siap membela seseorang yang seseorang tadi ini akan dia bantu sebagai penyelamatan bentuk dirinya maka ketika kita sudah memiliki itu kita lebih yakin itu kadang yakin percaya bahwa ada selain Allah bisa menolong kita dengan kita memanggilkan namanya atau nama seseorang tadi dia akan datang siap membela membantu kita nah dalam wujudnya macam-macam ada dalam bentuk harimau sehingga kenapakan orang pada harimau kadang tuh ada bentuk beruang, ada dalam bentuk elang, ya, penampakannya. Atau dalam bentuk buaya kalau di air sebagainya, dia akan datang. Atau dalam bentuk ular, ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain yang bisa membuat orang melihatnya orang itu menjadi takut. Padahal ini adalah jin turunan yang menjadi nasab kepada dirinya. Nah, dan ini akan terus berkelanjutan. Ketika ini sudah selesai nanti dia akan minta kepada yang lain lagi. Ini sudah selesai akan berlanjut kepada lain dan ini namanya jin nasab salah satu caranya kalau kita ingin berlepas seperti ini dengan ruqyah nah ketika kita ruqyah kalau tidak dengan ruqyah maka kemungkinan tidak akan selesai tidak akan selesai dan ini mesti dengan diruqyah berapa banyak orang kadang untuk ingin menyelesaikan jin seperti ini tapi tidak bisa selesai kenapa caranya salah maka satu-satu solusi melepaskan jin nasab atau jin turunan ini adalah dengan ruqyah Rukiah yang bagaimana? Rukiah syariah. Ketika kita melakukan rukiah, kita lakukan pemutusan hubungan, pemutusan perjanjian, pemutusan ikatan dengan jin turunan ini. Bahwa kita sudah tidak butuh lagi, kita sudah berlepas tangan dan sudah selesai hubungan sama sekali. Dan mulai detik ini kita tidak ada hubungan sama sekali. Tidak ada ikatan sama sekali. Kita menang, kita berjanji kepada Allah dan kita mempertanggung kepada Allah untuk diputuskan hubungan ini. Tak kala putus hubungan ini sudah selesai, maka jin itu nanti silakan kembali kepada alamnya dan kita berlepaskan diri dari mereka dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wataala. Ini jin turunan dan pada saat ini jin turunan ini masih sangat banyak di tempat-tempat kita, ya. Terkadang itu hanya bentuk dan model yang sedikit berbeda. Kalau zaman dahulu mungkin melalui pendukunan besar, sebagainya atau melalui seseorang. Kalau zaman sekarang sudah agak lebih maju lagi ada istilah nama sekarang ada dukun cilik dan sebagainya. Ini adalah dalam bentuk-bentuk ini wujud daripada jin jin turunan tadi. Ah, Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, adakah jin turunan ini di sekitar kita pada saat ini? Mari kita koreksi diri kita. Kalau ada umpama di antara keluarga kita yang telah jadi dukun orang atau orang hebat tanpa belajar, ya tiba-tiba jadi orang hebat, tiba-tiba jadi orang berilmu, tiba-tiba jadi pembuat jimat sama sekali dan sebagainya, maka sebenarnya dia adalah jin turunan. Atau tiba-tiba suaranya jadi orang hebat di segani takuni tanpa ilmunya, kemudian muncul tiba-tiba seperti ada harimau, ada kumbang, ada beruang, ada buaya, ada ular, ada elang sebagainya yang selalu mengawasinya, membuat orang takut dan ngeri sebagainya maka ini adalah jin turunan orang memiliki ini biasanya ketika dalam bentuk wujud akuan dia tidak akan pernah takut berjalan sendirian pada malam hari dia tidak akan takut kepada tempat yang lain sebagainya kerana dia yakin bahawa dirinya ada yang melindunginya syada Allah Subhanahu wa taala siapa jin turunan tadi tak kala dia butuh dia cukup panggil nama sekalian maka dia akan datang dalam wujud yang dia butuhkan tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian ini Bagaimana kita mesti berlepas diri dari jin turunan? Yang belum paham, insya Allah kita lanjutkan. Pada mari kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.